Herzlich willkommen bei uns im Salon Marie. Das Restaurant Salon Marie befindet sich direkt im Grand Hotel Wiesler. Das Salon Marie gibt es jetzt seit September 2019 und wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen. Im Salon Marie erwarten Sie internationale und österreichische heimische Gerichte sowie wunderbare Cocktails, die direkt von unseren zwei Barkeepern für Sie gemixt werden, natürlich auf Wunsch. Also wir arbeiten nicht immer nach der Karte und natürlich ein top eleganter Service. Zurück zum guten Leben. Das heißt, wir bieten von Frühstück von 6.30 Uhr bis 11 Uhr, das Sie hinter mir sehen, direkt bis um 1 Uhr in der Nacht. Super Cocktails, super Drinks in einer tollen Atmosphäre mit tollen Service und tollen Getränken an. Äh, einfach vorbeikommen und genießen. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns.